Ela é bem antiga, viu? É, é a Igreja Católica. é do século XV. Muito bonita é bem antigona né? e conseguiu manter a, o padrão dela. É. Eu gosto de vir aqui quando, quando eu desço o litoral paulista, praia de Itanhaém, muito bonita. feita a imagem de Jesus Cristo. Estou sozinho aqui na igreja, mas é um lugar muito bonito de se vir visitar. Ela tem os seus. A porta bem antiga, a porta de madeira bem antiga. E aqui é Nossa Senhora. Nossa Senhora da Conceição. Muito bonita também. Aqui o brasão. na Santa. Amo Santa. Ali já tem o confessionário, que deve ter uma tumba de alguém, né? Um, de alguém, alguma santa, no caso a, a santa aqui da igreja, né? É isso aí. Em cima tem uma imagem muito bonita também, ó. É isso aí. Tem uma outra que fica lá no morro, lá em cima, mas ela tá fechada para reforma. Outro dia eu mostro quando tiver.